तो गाइस क्या आप लोगों को पता है कि हमारे पूरे हो गए पूरे हंड्रेड सब्सक्राइबर तो गाइस मुझे तो पता है कि आप लोगों को क्यों नहीं वीडियो तो चाहिए होगी तो गाइस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में गाइस आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं सबका जवाब दूंगा और साथ आप गाइस हमारे हंड्रेड से गाइस वन मिलियन करवा दे सब्सक्राइबर ये हंड्रेड सब्सक्राइबर्स पूरे तो, तो कुछ होगा खास तो गैस होगा खास मगर नई वीडियो के बाद ठीक है ना गाइस तो गाइस आप लोग अपना कोई सा भी है सजेशन देना गाइस अपनी मेरी अकेली वीडियो के लिए तो guys tell me in the comments guys मैं पूरी कोशिश करूँ कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और मज़े के वीडियोस लाता रहूँ मुझे इस वाली वीडियो के बगैर बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए गाइस मुझे बहुत मज़ा आता है तो आज के लिए इतना ही लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना ताकि आप लोगों को हमारी सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और और गए हमारे वीडियो को शेयर भी कर देना तो तो आज के लिए इतना ही हो रहा है अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय